La naturaleza es cruel con el surfista, ofreciéndole a él un salvaje océano. Él sonríe y zigzaguea dentro y fuera, sintiendo el agua rocia con ira exuberante él ha visto la naturaleza en su peor momento, la muerte y la angustia dentro de las olas, la alegría y la paz en su tabla de surf